¿Quién te crees que soy? ¿Qué Muchas veces me dijiste esas cosas. Que me dejas pateada que me vas a golpear. Pero vos sabes quién soy yo. No sabes. Me gustaría. Me gustaría meterte un día a mi barrio. Para que te des cuenta de quién soy. Que te sentís más. Te sentís más a vos porque sos jefe. Solo tenés un cargo político que te da seguridad en tu vida. Pero mira la concha de tu hermana. Me gustaría patearte, patearte la cabeza. Una y otra vez más. hasta que me dejé romper la bola. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de mí? ¿Te gusta que me drogue? ¿Te gusta que tome? No me importa. Porque yo realmente sé lo que soy. Y te voy a decir una sola cosa. Cuando te encuentre, por la calle, y el día que no seas nada, yo te voy a romper la cabeza. Me cansé, me cansé que sos una puta. Me cansé de todo. De la mierda que pensás, de la mierda que le crees que sos. Gil. No vales nada. Vos. Sos un salame que cree que porque trabaja y tiene un puesto más alto va a querer hacer lo que pueda, lo que quiera con la vida de otro. Y no es así.